За. За одоо дахиад эхэлнэ. Аа за. Вашингтон дээр үтчих үгүй гэсэн үү? Би нэг тийм амар балер хар харагдаад байна. Give me your phone. Битэ таа гэдэг мөн. За, за сайн байна уу? За али. За. Яа за. Тэгэл би мэрчтэй. За байж. Улаамттай. За юу байцгаана? Дагнаад сая. Наа чи яа нүрлүү бол та. Гэрэл. Э, Битэл та наач яг сүн шиг харагдчих штеп. За дагнад сая таргийн өгчлөө. За дөлгөөнөө маань имлэг твтсэн байгаа. Тэгээ гэрийг болвол мөнхөж дээр сахиж байгаа. Тэгээ өнөөдөр гэрт болвол аа дагныг үеэлүүд ирсэн. Тэгээ орой тэд нэр пари зохионо гэтгсэн байгаа. Гэрт дагнаа үеэлтэйг яасан бэ? Өнөөдөр Оо. Тэгээ пари зохихоос өмнө аа мөнхөж дээр ганц хоёр юм яг мөнхөштэй нэг ярилцах гад тэгээ мөнхөш ингээ хажуудаа суулгацсан байгаа маа. Жахар бодвол гүмсч учраас санаар яваад байхгүй та. Болтой. I'm not. За. Болил та мөхөрлөө чи яах гэдэг юм жоох хөвчих байгаадах юм. Одоо мөхөс чи 9 дугаар ангид орох гэж байгаа шүү дээ. 9 дугаар ангийн хүүхэд хизээ юм байх юм. Тийм үстэй. За. Тэгээ мөнхгэрл мөнхгэрл маань тань дээр амар муухай фокус ингээд авчаад надад ерөөсөө би нэг блүүри фиктэй харагдаад Аа тэгээ мөнх гэрэл маань 9 дугаар ангид орж байгаа. Тэгээд сургуулаа энэ жил солих гэж байгаа. Тэгээд битээр хамтдаа яваад Уудан Монгол гэх сургуулийн аа нөгөө танилцуулга өдрөлөгтэй танилцсан. За. Мөнх гэрэл энд явчих. Сая Сая стандарт зөриулээд гоё үсээд суулсан. Ус маань ямар вэ? За энэ 84 дугаар сургууль. Тэгээ 84-ийг яг ертөнцийн зүгээр одоо зүүн талаар нь битэр ороогод явж байна. За. За, одоо энэ сургууль нь жоо удаавчлаа. За, одоо нөгөө өдөрлөг нь энд эхэлсэн байгаа тий. Хайлж өдөрлөг нь эхэлсэн байгаа. Сайн байна. За, ийм том байртай байна. За, манай мөнхс маань довлоо зүгээр сургуулийн орчин маш чухал. Тийм тий. Тэгээ надад бол тэр бол тэр сургууль бол үнэхээр их таалагдсан. Цоошин хичээлийн байртаа тэгээд ингээ хүүхдүүдэд одоо эцэгчүүдэд тэрийг яасан тэгээд би мөнх гэрлийг тэр өдрлөг дээр нь бүх зориуд авч явж дүүцсэн. За мөнх мөнх гэрэл сэтгэлээ хэл. За чамд анх ороход ямар байсан? Тэрийг шууд хэл. Анх ороход уу? Анх ороход анхны сэтгэл. Анх орохыг халдар хамгааллын дээд нь сайн бариараа гэсэн. Тий. Ингээ сая явж явж гэртээ орж ирлээ. Тэгээ сая сургууль үзсэн. Сургууль яг гоё байсан. Гоё. Тэгээд би одоо удахгүй 8 сарын 7 билүү 8-нд эсэлтийн шалгалт өгөхөр болсон. 7 билүү 8-нд. Эсэлтийн шалгалт хэрвээ би тэнцэж магадгүй тэнцэхгүй ч магадгүй хэрвээ тэнцгийн төлөө би одоо тэгээд хичээнэ. Юуцсан шалгалтандаа бэлдэнэ. Ямарлаа чи ирээ би тэнцчүүл би амар хаппи байна. Яагаад гэвэл тэр амар гой сургуул. За, ээж нэг ч зүйл юм чи. Ээжтэй ингээд яг анх ороход ямар асуулт хаалаа. Хам нүд нь хэрэгтэй байдаг. За, нүдэн инж. За, би одоо нүдэн тархтал гэж өгөө. За, нүдэн инж. За, нүдэний. За, одоо нүдэн тархтан заяа сургууль руу орж ирээд тэгээд нэг 1 метр эсвэл 2 метрийн зайд ингээд ресепшн байгаа. Ресепшн дээр нэг ахгүй сууж исэн. Тэгээд цаашаага баруун тишээ эргээд харах юм бол одоо хоол идэх одоо юу нэ байгаа. Одоо заал маань. За тэгээд зүүн тишээ ингээ явах юм бол ингээд бага ангийнхны давхар байгаа. А манай сургууль маань өөрөө одоо Япон соёлыг одоо хүүхдүүдэд эзэмшүүлэхдээ багаас нь Япон одоо дэг цагийг сурах сурах зорилготой байгаа юм. А тэгэхээр манай сургууль маань яаж вэ гэхээр орохдоо ердөөсөө гадны баталтаа сургуульд орохгүй гэсэн. Тэр сургуульд орох үедээ энэ бол соёл өрөөнүүд байна хурцаа солиод утлаа солиод тэгээд хичээлд авах боломжтой авах байна. Хоёроо хурцаа хөрөө мэн. Энэ ахны энэ хоёр унаадаа. Бангийн ингээд хичээлийн танхимууд. Тэгээд дээш хоёр та хорт гарах юм бол дунд ангийнхан. За энэ хоёр ингээд дунд ангиуд ингээд байхад нэг юм байна. Тэгээд энэ хоёр хурцаас бүрэн өөр хаа хичээлийн хэрэгсүүлийг гол дээр нэг хатчих юм байна. Дунд ангийнхан нь болохоор юу яжсэн. Юу илүү том зайтай шүүгээ те. Тэгээд ус буслагчтай. Тэгээд пэйжтэй байсан, пэйжээр юу чиг. Тэгээд юу Япон юу гэж хоол өдрөл бэлдэж авах. Тийм билээ. Мэдгүй би тэгж бодсон. Гэтэ гоё тэжээнээс бас хоол өгч байсан меню байсан тэжээ. Жишгээ цаасан меню байсан. Баян ухаан хоолны хэсэг нөгөө энэ ухаан энэ хоолны хэсэг нэг юм байх. Энд нь айлгаа байгаа. Энд хоолоо ирэх халив байгаа гэдэг тийм. А энэ бол тийм ш. А яг энэ цагаан одоо цогтой энэ хэсэг маань хоол гэдэг хэсэг байгаа. Зөвхөн энэ хоолыг хоолоо одоо хүмүүс гадарч хоолоо хөвдөд мань авлаа. Эдгээр дотор энэ одоо хоолоор цогтой өгөөд зөвхөн энэ хэсэгт одоо хоолоо байгаа. Дахиад 3 давхар руу гарангууд гэрлөө хөвөрч. За. <laughs> Баг хэрц үүдэг. За тэгэхэд хэлээ. Жишээ бодлоо гэрэл өгсөн өгөөч өгч шалгаа алга. 3 дугаар давхар дөрөнгөнд ахлах ангийнхан байсан. Ахлах ангийнхны одоо тахин байсан. Ахлах ангийнхын тэнхлийнхэн шалан надад амар таалагдсан. Ингээд нэг харсан харсан байсан. Аа бас нөгөө нэг компьютерын лаптоп номын байлж байгаа. Скоринг чинь энэ давхар. Скоринг энэ давхарт орно тий? Скоринг доор. Аа доор. Аа. Ахлах болоод 10 11 12 байна. Оо Тэгээ сургалтын системийн юугаас сурч үзээгүй мэдэхгүй байна. Үгүй асуусан үү? Асуусан. Надад тайлбарлаж өгсөн л дөө. Бидэнд аа өглөө 7:55 гэхэд бэлэн байх хэвээр. За. Тэгээ 8:30-д хичээл хичээл эхэлнэ. За. Тэгээ хичээл 4:30 эсвэл 40 мөчгээ дарна. 4 үед. Тэгээд 4-өөс тарчаад дугуулан секц клуб руу ороод юм аячаад тэгээ тараад явна. За цэцэг хүмүүжүүдийн дээр сургууль болон явуулсан аа. Аккорд аваад байгаа юм Хөдөлмөрийн Монгол сургуулийн маань санаачлан 2018 оны 16 сард анх үүсгэн байгуулж ирсэн. Э сандал цаараа архив процесс а тавханд мэдрэмж байна. За өнөөдөр а олон Монгол сургуулийн маань өрчлөсөн хүүхдүүдийн ирээдүй боловсрол мөрөөдлийн одоо хамстай биелүүлэх нь бол цугларсан тав хүмүүс энд үзэраа сургуулийн маань гол онцлог нь боловсрол суурьтай эхийн засгийн хөгжлөөр дэлхийд хүргэх Япон улсын ерхий боловсролын сургуулийн сургалтын орчин нөхцөл заа зөв Монгол улсын ерхий боловсролын төвчтэй уялдуулан за сургалтын орчныг бид хамтран ажиллах Япон сургуулиудын арга туршлагыг нэвтрүүлж анги танхимд өгчүүлдэг өдөр тутмын зөв дадлал хэмжлэгээр дамжуулна сурагчдаа зөв бие хүн болон төлөвшүүлэх ийм зорилготой ажилладаг байгаа. Зурагчд маань хамтарн ажилладаг сургуулиуд руу шилжин суралцах, за мөн эренгийн болцны сургуулаа төгсөөд Япон улсад ихтэй сургуулийн шалгалтанд хамрагдах одоо боломжийг хүмүүст маань олгоно. За тэгээд суралц хугацаанд сурагчд маань хамтарн ажилладаг сургуулиудаа өглөө цааны суралц солилцоо, дадлагын явуулал, за мөн шилжин суралцах гэдэг үүнийг сонголт орно боломжтой ийм суул гармаа. Автобус үлээ. Гэтэ би уус автобус сууж явахгүй л те. Сэтгэл болсон л да. Би суумж байгаа ангийнхаа сууж байна. Багийнхаа юу байсан? Автобус суулгахгүй гэсэн. Нөө нэг заавал нэг тийм эцэг их нэрж явна. Тийм хүнд өгөө явуулчих гэсэн юм бол байхгүй гэж хэлээ. Энэ бол өөр хүн эцэг ихээс нь өөр хүн ирж авах боломжгүй гэсэн. Би тэгж ойлгосон. Маш том зал байсан, спортын зал. Аа За тийч юм л юм бэлээ тэг. Гантел байсан, турник байсан, олс байсан. Тэг нэг юм нэг цаграхтай нэг ингэ зүгдэг юм байна шүү дээ. Тим юм байсан. Бас дахиад нэг олс байсан. Тэг нэг авирдаг юм байсан. Тэгээ дүүштэй байлээ. Вау! Дүүш надаа маш их таалагдсан. Би анх удаагаар ийм гоё сургуулийн зал харж байна. <laughs> Сургуулийн зал. Сургуулийн дүүш надаа таалагдсан. Тэгээд за тийм байна тийм байна да. За. Тэгээд сургуулийн янз бүрийн нэг тийм нэг нэг decoration гэдэг үлээ. Decoration надад таалагдлаа. За энэ жилээс бол барангаш нэр нэж байгаа. Барангийн маань хөвгөл бол аа барангийн 3-аас 5 дугаар анги маань өглөөний ээлжинд за 1-ээс 2 дугаар анги маань өдрийн ээлжинд хичээлүүд хийж байгаа. За энэ хичээлийн жилээс бид нэр ангийн цагийн зарим зарим өдрүүдийн ангийн цаг дээр уншлагын цагийг нэг хүүхэд өглөө сургууль дээр ирээд 10-аас 15 минут бичсэн номоо уншаад тэрнийхээ талаар тэмдэглэл мэдээлэл хөтлөөд ингээ зорилго тавиад ажиллах ийм Тэгээд яг нөгөө хүүхдийнхаа нөгөө биеийн хэмжээ альтлаараас хамаарат а үнийн хувьд бол хэлж байгаа тийм ээ. Тэр биеийн тамиртай үсэт орно. Яг л нөгөө нэг хүүхдүүдтэй нэг Японы сайтын аа аль нэг тийм нөгөө энгийн хөтөлбөрөөр нэг зарим нэг сургууль юу байх тохиолдол нэг юм жоохон миний хувьд гоё мухаж гэх юм уу тийм ямар нэгэн тийм одоо хүүхдүүд тийм хэв шинж болохгүй бүгд яг ирэхгүй гаглах анги дунд анги баг юу нэг бүгд ирэхгүй загвартай хэвчтэй байна за энэ болохоор баг ангийн хүүхдүүдийн хоол гэдэг ерхэд аян гэж хэрэглэхгүй нахан байна тийм за энэ болохоор дунд ангийн хүүхдүүдийн хоолны хэрэглэхгүй за энэ болохоор ахлах ангийнхны хоол Тэр ингээд яг нөгөө нэг хоёр дахь хоол нь зууртаага цаатаага ингээд бүх яг ингээд сетээр ороод яг ингээд хоол орон болсныг соёлыг зөв хоолт те тэг бүх зүйлүүд бол оруулаад тэгээд нэг хүүхдэд ядаг хичнээн хэмжээний кил калори байх хэрэгтэй ямар хичтэгтэй хоол байх хэрэгтэй гэдэг бүх зүйлийг нь бол манай тогооч бол зохицуулаад хийдэг. За сургуульд орохоор яг ингээд ши сургуульд орох ингээд ингээд эхний 7 оны бидэд ярьж өгөө. За За нэгд өдөр кринж, хоёрд өдөр кринж, гуравд өдөр кринж, дөрөвд өдөр кринж, тавд өдөр кринж тэгээ дараа л оноос айгу болчихдээ. Юу н кринж бидгийг? Аа. Би өөрөө кринж бас дээрээс нь тэгээ тэнцээ байгаа хүмүүс бас өөрсдөө кринж. Нүх зүгийн тэгэл тэнц чин зөндөө олон шинэ хүмүүсд байгаа шүү. Тэгэл эдгээр бас л кринж шүү. Гүн тэгэл чи за одоо жишээ чи ингээ шинэ ангид орлоо, 9 дугаар ангид орлоо. Тэгээ тэнд ингээд одоо жишээ нь ингээд ингээ бантер ингээ байна. Чи тэгвэл хамгийн түрүү очиод юу гэж танилцах юм? сайн уу намайг мөнхүүш гэдэг би 13 настай та нартай найзлыг юу гэж болцсон байхгүй би тэр хэлцэхгүй за юу гэж тэн За ингээд э, хэрвээ тэр сургуульд одоо удахгүй шалгалт нь болно. Тэгээ тэр сургуульд мөнхүүш маань дэвшээд магадгүй мөнхүүштэй нэг ангид ангийнх нь ингээ орох юм бол манай мөнхүүштэй гоё танилцаараа. Манай мөнхүүш айгуу сайн боо юу байгаа. <coughs> Үс нь одоо ингээ зөндөө урагцсан. Тэгээ Мөнхүшийн Близ анкетыг би товчхон танилцуулъя. Манай Мөнхүш одоо гахаа жилтэй а юуны орд үлээ? Яа яа. Би юуны орд үлээ? Би ордоо мэддэг шүү. Аа? Ордоо мэддэг юм уу? За хараач тээ. За ямар нэг юмны орд аа тэгээд мөнхүш маань метр өчигдөр хэмжээгээ үзэхэд метр 65 см өндөртэй А килограмм нь сүүл 4 кг турцсан байсан тий 65 болсон. 65 кг-ийн жинтэй а үс нь одоогийн байдлаар нэлээ ургацсан байгаа. Тэгвэл сургуульд хэрвээ энэ уудам Монгол сургууль тэнцэх юм бол үсээ айгүй сайхан засуулчихна. Аа? Үсээ засуулж байгаад орно үстэй. Нүггүй. Үс ийм үстэг орох юм уу? Тухайн гайгүй л болчих байлаа. Тэгээд э, манай мөнхгүйш Оливер Трэ гэдэг тэр э, Америкийн зохиолын дуучныг аягүй сайн <laughs> сонсдог. Тий. Тэгээд э, бас би нөгөө нэг ямар өнгөн дуртай байлаа? Хар өнгөн дуртай. Тэгээд би бас уул өрчгөөс гадна зохиолын дуу сонсдог л доо нүдэн гоо бай. <laughs> За тэгээд үргэлжлэлийг тэгээд манай мөнхөстэй сайхан танилцаад тэгээ гоё найзууд болцоогоороо. Одоо тэгээд манай гэрээ хом парти эхэлнэ. Хом парти эхлэхээс өмнө мөнх гэрэл дээр юугээ гэрээ цэвэрлэн нөө ээж эмнэлэг твтсэн байгаа учраас гэрийг аа мөхөр шаяа. Хой хой энэ хата сексигээд энэ хата сексигээд аа мөхөш хоёр гэрийг аа юу яаж байгаа сахиж байгаа. Тэгээ юу энэ логоор дамжуулаад ээжтэй бид хоёр гэрээ хэрхэн яаж сахидаг юм бэ? Хэрхэн лаг ирчүүд болохоо харуулна тий. Тий. За одоо сүүлийн асуулт ээжтэй зориулаад гоё үг хэлчих. Ээж нь одоо хөлнөө урс зэмлэг тавьчихж байгаа шүү дээ. Тэгээ гоё юу? Тий. Юу вэ? Өдөр залгаарай. За хэрвээ ингээ тоос оруулах гэвэл эхлээд ингээд яг дээг урах галтгаа бүгдийг ингээд зөвлөсөн байх хэрэгтэй байдаг байхгүй. Тэгэхгүй бол ингээд тоонсоо ингээд оруулсан байдаг тэгсэн чинь дараа галтгаа зөвлөж ингээд шалгаад баах юм ингээд тараацсан байдаг. За одоо 29 цаг болж байна өгсөөр ерөнхийдөө 10 гэж одоо дагнаг усанд оруулаад за унтуулах байгаа. Дагнаг эртхэн унтуулаад дээр нь их цэрэж байгаа. За тэгээ ээж нь харж байгаа бол бит хоёр бол гэрээ ингэж сахиж байгаа шүү. Бараг орой болго ингэж гой цэвэрлж байгаа. Би аяга угаагаад мөнхөс тоосоос оруулаад ийм байгаа шүү. Яа ингээ манай гэрээ өнөөдөр хон парти эхэлж байна. Одоо ингээ дагнагийн үеэлүүд ирсэн. Энд одоо өстө буулгаж өгч байна.